tentando me lembrar de como começou, do tempo em que eu nada sabia sobre o sempre a crescer para poder proteger. Com você ao meu lado, eu me refaço e mais uma vez vamos juntos vencer. Quanto mais luto, me redescubro, sempre a crescer para poder proteger. sei que eu vou te encontrar outra vez. Depois de tantas despedidas, você não aprendeu. Os nossos laços vencem o tempo e me ajudam a continuar. E eu vou seguir, pois novamente me chamou. Quanto mais luto, me redescubro. Sempre a crescer pra poder proteger. Com você ao meu lado, eu me refaço. E mais uma vez, vamos juntos vencer. Uou, uou, uou. Depois que vi tudo se destruir, neles me fortaleci. uma vez, vamos juntos vencer. Quanto mais luto, me redescubro. Sempre a crescer pra poder proteger. Com você ao meu lado, eu me refaço. E mais uma vez, vamos juntos vencer. Quanto mais luto, me redescubro. Sempre a crescer pra poder proteger. Com você ao meu